મહારાજ શ્રી શ્રી પુરુષોત્તમ લાલજી મહારાજ શ્રી કડીકોટા અમારે તાજજી શ્રી ગોવિંદલાલજી મહારાજ શ્રી કડીકોટા એવમ પિતૃચરણ દાદાજી એવમ જ્યેષ્ઠ ભાતૃચરણ આ બધા અલૌકિક સ્વરૂપના યુગલ ચરણાર વિંદમાં મારા વાક પુષ્પોને હું સમર્પિત કરું છું કથાને વિરામ આપું इन पहला आओ दो मिनट गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए प्रेम भाव की ताली કરતા ધૂનનું ગાન કરશે એના પછી સેવાભાવી વૈષ્ણવને આશીર્વાદ આપશી દ્વારા આપવામાં આવશે અને આપના આશીર્વચન આપણને પ્રાપ્ત થશે આજે સપ્તમ દિવસ પૂરો પૂરો આનંદ સાથે नंदा के लाल कृष्ण गाई रे गिरधारी गिरधारी गाइए नंदा के लाल कृष्ण गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे बजो नंदा के लाल कृष्ण गाइए ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે हाँ गोविंद गोविंद गाइए ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल લાલ की કી જય वल्लभाधीश ઈશ કી જય श्याम सुंदर श्री अपने નારાયણ કી જય श्री गोसाई की પરમ દયાલ કી જય श्री गोपाल લાલ પ્યારે કી જય गिरिराज ધરણ કી જય श्री भागवत भगवान की जय श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री गिरिराज धरन की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महान की जय सच्चिदानंद य विश्वोत्पत्यादिहे कवेपत्रयविनाक्षाय श्रीकृष्णा य वयम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणा रसूरित प्रदाता च तस्मै श्री गुरुभे તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ શ્રી વાગપતયે નમઃ શ્રીમદાચાર્ય ચરણ કમલેભ્યો નમઃ જગદગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુ ના સુકોમલ યુગલ ચણા કોટા અને કોટી દંડોત પ્રણામ કરું છું પરમપ્રિય લઘુભ્રાતા ચિરાયુષ્યમાન જેમની વાણી જ જેમનો પરિચય છે શ્રી ગોવર્ધનેશજી સમુપસ્થિત સ્ટેજ ઉપર મંચ ઉપર ઉપસ્થિત એવા પરમ સ્નેહી પરમાત્મીય સુહાગભાઈ શાસ્ત્રીજી સંગીત નો આનંદ જેમણે આપ્યો એવા સંગીત साथीवृंद श्री महाप्रभु जी बैठक जीના પરમાત્મીય પ્રેમ ભાવ રાખેવા મુખિયાજી શાસ્ત્રીજી एवं સાસ્તવ રૂપ હવેલીના પરમ સ્નેહી આત્મીય મુખિયાજી અને એમનો પરિવાર શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ સમિતિના સર્વે કર્મનિષ્ઠ સેવાભાવી કાર્યકર્તાગણ શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞમાં જેમણે પોતાના દેવી દ્રવ્યોનો વિનિયોગ કરાવ્યો મનોરથી બન્યા એવા સર્વે મનોરથી પરિવાર એવમ મોરબી મયુરપુરી ના આપ સૌ શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ કથાનું રસપાન કરવા શ્રી વલ્લભના લાડીલા આત્મીય વૈષ્ણવજનો જોત જોતામાં સાતમો દિવસ પણ આવી ગયો હવે કાલે શું વાલા વૈષ્ણવો સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ પ્રતિ વૈષ્ણવ પ્રતિદિન દરેક વૈષ્ણવ કરતો જ હોય શ્રી મહાપ્રભુનું એક નામ એમ તો સર્વોત્તમની અંદર એકસો ને આઠ નામ છે આનંદાય નમઃ પરમાનંદાય નમઃ એમાંનું એક નામ છે શ્રી મહાપ્રભુનું શ્રી વાકપતે નમઃ કેટલામું નામ છે આપ ઘરે જઈને જોઈ લેજો પરંતુ મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ સાત દિવસ અંતર્ગત લઘુભ્રાતા ચિરાયુષ્યમાન ગોવર્ધનેશજીના સ્વરૂપમાં એમની વાણીમાં આપ સર્વને શ્રી વલ્લભના વાકપતિ સ્વરૂપના દર્શન થયા જ હશે વાણી સરસ્વતીના પતિ આપ સ્વયં છે શ્રીમદ ભાગવત કહેવું એ કોઈ સામાન્ય વક્તાનું કામ નથી જેમ મોંઘામાં મોંઘી ગાડી હોય તો એ સામાન્ય વ્યક્તિ એને ડ્રાઈવ ન કરી શકે ચલાવી ન શકે સામાન્ય વ્યક્તિનું એનું ગજું નથી પણ જો ઉત્તમ વક્તા હોય તો એ ઉત્તમ ભાગવત વૈષ્ણવ સુધી પહોંચી શકે અને મને પૂર્ણ વિશ્વાસ એ વાતનો મને પૂર્ણ આનંદ એ વાતનો છે વાલા વૈષ્ણવો કે આ સાત દિવસ અંતર્ગત આચાર્ય પીઠ ઉપરથી પૂર્ણ પ્રમાણિકતા દ્વારા શ્રીમદ ભાગવતનું અવગાહન કરવામાં આવ્યું છે કોઈ કચાશ નથી રાખી સંગીત અને શાસ્ત્રનું આ જે સમન્વય શાસ્ત્રની સાથે સાથે સંગીતનો જે તાલમેલ છે વાલા વૈષ્ણવ અદ્ભુત મિશ્રણ મને ઘણી બધી વિનંતીઓ આવે કથાની ઘણા વૈષ્ણવ કહે આપ કથા કરો આપ કથા કરો પણ હું બધું જ ડાયવર્ટ કરી દઉં છું કારણ કે સૌથી પહેલો શ્રોતા તો હું પોતે જ છું મને પોતાને એટલી ગમે છે ને હું ખૂબ આગ્રહ રાખું કે અધિકથી અધિક શ્રીમદ ભાગવતનો પ્રચાર ચિરાયુષ્માન ગોવર્ધનેશજી દ્વારા થતો રહે વાલા વૈષ્ણવો એક નાનકડો મનોરથ હતો જ્યારે જ્યારે મોરબી આવવાનું થાય એમ તો ઘણા વર્ષોથી મોરબી હું પધારું છું શ્રી મહાપ્રભુજીના સન્મુખ થાવ શ્રી વલ્લભને વિનંતી કરું થોડા સમય પહેલાં હું આવ્યો શ્રી મહાપ્રભુજીની બેઠકજીમાં દંડવત કર્યા અને ત્યાં જ શ્રી મહાપ્રભુજીએ જાણે પ્રેરણા કરી શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી અમારી અંતરની વાત કરું છું છેલ્લા દિવસે કારણ કે આપ બધા સાથે આ સાત દિવસ અને સાત દિવસ પહેલાનો જે સંબંધ આપણા બધાનો છે શ્રી મહાપ્રભુજીની સન્મુખ થયો સર્વોત્તમજીનો એક પાઠ કર્યો ને ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજી વિનંતી સામેથી એમ પ્રેરણા કરી કે અહીંયા મારે શ્રીમદ ભાગવત સાંભળવી છે આ વાત મેં હજી સુધી કોઈને કરી નથી હું આપને પણ કહું છું આપ કોઈને કહેતા નહીં જાણે શ્રી મહાપ્રભુજીએ અંતરપ્રેરણા કરી કે મારે શ્રીમદ ભાગવત સાંભળવી છે અને તરત જ મેં અશ્વિનભાઈને વાત કરી સાત સ્વરૂપ હવેલીમાં એક મિટિંગ બોલાવવામાં આવી કે શ્રીમદ ભાગવત શ્રી મહાપ્રભુજી પધારે ને પાંચસો વર્ષ વીત્યા શ્રી મહાપ્રભુજી જે શ્રીમદ ભાગવતનું અવગાહન કર્યું એ પછી વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને વલ્લભના મુખારવિંદ દ્વારા એ મળ્યું નથી ઘણો સમય વીતી ગયો વૈષ્ણવ તરસ્યા થયા છે હવે એમને યોગ્ય ભાગવત મળવું જોઈએ એક નાનકડો જ મનોરથ હતો પણ એક દ્રઢ વિશ્વાસ કે આ મારો મનોરથ નથી આ મારા શ્રી વલ્લભનો મનોરથ છે અને જ્યાં શ્રી વલ્લભનો મનોરથ હોય પછી એ કામ અટકે જ નહીં મિટિંગ બોલાવવામાં આવી બધા હવેલીના અહીંના અગ્રગણ્ય જે પણ કાર્યકર્તા ગણ બધા ભેગા થયા રજૂઆત કરી કે એક મનોરથ છે શ્રીમદ ભાગવત કરવી છે એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વગર સમિતિના સર્વે સદસ્યોએ મારી એ નાનકડી વાતને વધાવી લીધી આપનો મનોરથ છે અને ખાસ કરીને હું જો અમારા ચંદ્રકાંતભાઈના શબ્દોમાં કહું થઈ જશે ખૂબ જ સરળતાથી એમણે કહ્યું કે થઈ જશે મને મારા વલ્લભ ઉપર અને મારા વલ્લભીઓ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ કેમ ન થાય એ કવિએ ખૂબ સુંદર કહ્યું છે મેં તો અકેલા હી ચલા થા મેં તો અકેલા હી ચલા થા લોગ મિલતે રહે કારવા બનતા ગયા શ્રી મહાપ્રભુજીનો એ મનોરથ લઈને હું એકલો આવ્યો વૈષ્ણવ મળતા ગયા સમિતિ મળી સંગઠન થયું આ તારું નહીં આ મારું નહીં આપણું આયોજન છે એક એવી ભાવના પ્રગટ થઈ એક એવો સદભાવ પ્રગટ થયો અને સદભાવ સાથે વૈષ્ણવનો પ્રેમ ભાવ જોડાયો અને એક સુંદર મજાનું આ અદ્વિતીય આયોજન થઈ ગયું સાત સાત દિવસ સુધી વાલા વૈષ્ણવ આપે આ શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણ કર્યું છે આ કોઈ સામાન્ય વિષય નથી આ કોઈ સાધારણ વાત પણ નથી જેમ નિત્ય પ્રતિરોજ આપણે સ્નાન કરીએ શુદ્ધ બનીએ અને પછી સાવધાન થઈ જઈએ સ્નાન કર્યા પછી ચોખા થયા પછી આપણે ધ્યાન રાખીએ કે હવે હું કંઈક ગંદકીમાં ન જાઉં હવે મારા હાથ ગંદા ન થાય મારા પગ ગંદા ન થાય મારા વસ્ત્ર ગંદા ન થાય મારું શરીર ગંદુ ન થાય એક સામાન્ય સ્નાન કર્યા પછી જો આપણે આટલી બધી સાવધાની રાખતા હોઈએ તો આ તો સાત સાત દિવસ સુધીનું એક આધિદેવિક અલૌકિક સ્નાન છે હવે વિચાર કરો વાલા વૈષ્ણવો કેટલી બધી સાવધાની આપણે બધાએ રાખવી પડશે સાત દિવસ કથા પછી બધાને એમ થાય કે હવે અમે છૂટા વાલા વૈષ્ણવો બ્રહ્મ સંબંધ તો આપનું વર્ષો પહેલા થઈ ગયું પણ આ સાત દિવસ સુધી આ કૃષ્ણ સાથેનો પ્રેમ સંબંધ એ આજે થયો છે બ્રહ્મ સંબંધ તો દસ દિવસ દસ વર્ષ પહેલા વીસ વર્ષ પહેલા આપણે લઈ લીધું હશે ઘણાએ આજે પણ લીધું પણ આ સાત સાત દિવસ સુધી જે કૃષ્ણની વાતો આપણે સાંભળી છે કૃષ્ણ સાથે જ આપણે વાતો કરી છે કૃષ્ણ સાથે જ આપણો પ્રેમ સંબંધ બંધાયો છે એને હવે અખંડ રાખજો આ સંસારમાં પ્રેમ કરવા યોગ્ય જો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ મારો કૃષ્ણ છે સંબંધ કેવા હોવા જોઈએ વાલા વૈષ્ણવો એ કૃષ્ણ આપણને શીખવે છે માતા પિતાની સેવા કેમ કરવી એ કૃષ્ણે શીખવ્યું પતિએ પત્ની સાથે કેમ રહેવું એ કૃષ્ણ આપણને શીખવે છે મિત્ર સાથેનો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ એ કૃષ્ણ આપણને શીખવે છે સગા સંબંધીઓ સાથે આપણો કેવો વ્યવહાર હોવો જોઈએ એ આપણને કૃષ્ણ શીખવાડે છે તો આ સાત દિવસ સુધી જે આપણે શ્રીમદ ભાગવત ગંગાની અંદર જે આપણે સ્નાન કરીને પવિત્ર બન્યા છીએ તો હવે સાવધાન થઈ જજો હવે જ્યારે જ્યારે અસદ આલાપ કરવાનું મન થાય ત્યારે વિચાર કરજો મેં શ્રીમદ ભાગવત સાંભળી છે હવે જ્યારે જ્યારે અસમર્પિત લેવાનું મન થાય ત્યારે ત્યારે વિચાર કરજો મેં ભાગવત સાંભળી છે જ્યારે જ્યારે અન્યાશ્રય કરવાનું મન થાય ત્યારે ત્યારે વિચાર કરજો મેં સાત સાત દિવસ સુધી મેં કૃષ્ણનો આશ્રય લીધો છે મેં કૃષ્ણાશ્રય સિદ્ધ કર્યું છે કૃષ્ણાશ્રય મેળવ્યું છે હવે મારે બીજા કોઈની આશ્રય કરવાની આવશ્યકતા જ નથી જેમ કોઈ વૃક્ષ હોય અને વૃક્ષને દૂરથી આપણે જોઈએ તો આખું ઘટાદાર વૃક્ષ દેખાય પણ જેમ જેમ એ વૃક્ષના નજીક જઈએ જેમ જેમ એ વૃક્ષના નજીક નિકટ થઈએ પછી આખું વૃક્ષ નથી દેખાતું પ્રિયજનો કેવળ એક મૂળ જ દેખાય છે દૂર હોય તો શાખાઓ દેખાય પાંદડાઓ દેખાય ફળ દેખાય ફૂલ દેખાય પણ જેમ વૃક્ષની સમીપ જઈએ પછી મૂળ સિવાય બીજું કશું દેખાતું નથી એમ જ અત્યાર સુધી આજ દિન સુધી આપણે વૃક્ષ સમાન બધાને જોયા બધાને માન